しくお願いしますはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいただいま障害いただました初来号ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい初来の皆さん元気ですかえお客様もたくさんいらっしゃって、えー、力いっぱい踊っていきたいと思いますよそれではですねここにいらっしゃる皆様にさあさあいやさかいやさかいやさかとご挨拶いきますよそれでいきますよはあ さあさあいやさかさあさあいやさかさあさあいやさかさあさあいやさかさあさあいやさかさあさあいやさかはっよいやさ 直れどうもありがとうございましたそらりのでございましたありがとうございました